importantea izan zela, bai, nire ustez bai. aldaketan duia izan zen, bizartean guk, guk ez genioen olako garrantzirik eman. Baina gero denborarekin dana bezala, bueno, bere garrantzia du, ezta? Ba, e, kresalan sortu zen, e, mila den urogeita urtean e, danborra da taldea. Bai, irurogeita mabian, nire guztien garaian jakin da, zeharina gu, ba, ikusiko genuen danborrala hortikan gizonak ibiltzen zirela, zeren ikusten dut, gara jortan gainera gizartean e, eh, guztia guztiak gizonezkoa ziren, eta gu gero, mm, garai batean, hemen, hemen beti emakumeak eta ibili izan dira, noski, baina gure garaian esango genuke, ja, ja ja parte hartzen genuen beste aktibidade batzuta, ba. dela, edo, bueno, hemen sortutako aktibidadetan, beraz, guretzat oso normala zan, e, eh, ba, beste horretan parte hartzea, urtero iristen zan garaia, danborra ensaiatzen hasten ziren eta enbidile pasatzen Bestik ez. Bai. Eta orduan, e, urtero esaten dut, eta ez gatik ez. Eta, bueno, pos, nahi bale zuteatea, prestatu behar dago. Eta orduan hasi ginen, hor, ba, pertsona batzuk hasi ziren mugitzen, eta, eta bueno, horrela hasi ginen prestatzen, urrungo, urrungo urterako. Eta, bueno, emakumeak, bai, adierazio genuen, ba, gure gogoak, zeren normalean ikusten dut, aldaketa horretan, emakumeak eman behar du partea, baina gizonak ere bai e, ondoan gizonak ba, gure kondilakoa ziren eta beste kondilakoak, ba, e, komisioa... E, ginen ez, ba, ba, bueno, pues, batzuk onartu zuten eta lagundu zuten ere bai, ez Beraz, bat batean, kresala, esan zuenean guk aurten atako emakumeak eta gizonak ekarri, misto bat, ba, hor sortu zen, izkan bila zen azken zinean, bilerak egiten ziren, e, elkarte guztien artean atea baino eta subentzio bat jasotzen ziren, eta gar, ez, orduan, guztiak esan zuten nola hau, ez, ez aldaketa hau, eta nik uste dut, beraiek gero ikusi zutenean, e, gure aldaketa etzula suposatzen, inposaketa bat, baizik eta beraiek nahi izan eskero berdin jarraituko zutela, baina gu eh, alako erabaki hartu denuela. Eta nik uste dut horrek gero lasaitu edo onartu nola baita. Eh? Lehen urte izan zen, nola, ipatzeko, bai. urte, pixka bat, zailagoa lehen urtea zeren bai ba, ikezka hori genuen, ez? Eh, esan ziguten, elkarteak ez harrerarik ere ingo, eta ez eta, eta egia esan, eh, hola gertatu zen, bai, eh? Bai. Sorpresa hundiz, elkarte asko ketzen ez da, bueno, hartia ez biztu, eta, bueno, inungo bai, harrerarik egin. Baina kalian ikusten zenun jendeak, ba nola bait e, eh, babesten zizuela, ez? Eta niko hori dut gogoan, ez? Ba, igual, e, onartzen zuela agian, ez? Artu genuen erabakia. Gu saiatu ginen, nik uste, ba, e, ondo prestatzen, e, jantziak pixka bat ere saintzen, e, historialdetikan begiratuz, e, ikasten jotzen on, badakizu jotzen baina bueno, ongi, ez da, ez, eta, eta seriotasuna batekin ateatzen dizurizatzen, baina seriotasuna zer bagenekun, e, berezia zela. Eta egia da, goizeko saspitan irten ginenean, hemengo kersalaren Euskal Herriko kale hau, zeuen gainezka jende, gainezka goizeko saspitan, telebistak eta dena, eta bide guztia izan zen, jende gainezka gontzen, ez? eta bueno, orduan konturatzen zea benetan ze hori hartzuna zentzu bai komunikabideak eta ikusten uste dut asko bai. zehatu irratia bai. eta bueno, isildu gabe urte horretan egon ziren nik uste dut eta horren horrek ere bultzatu zuen bai. jendea inguratzea eta ikustea zer ote zen eta gero talde normal bat emakumeak parte hartzen zuela besterik gabe baina oihartzen handia izan zuen. Bai, polita. aldaketa berdintasuna gatikan, edo esaten, ez zinean da, erriko jaiadie eta mundu guztia parte hartu nahi du. Eta batzuk ez dute danborra da parte hartzen zeren ez dute behar, osea, kanpoan daude saltoka eta primeran pasatzen dute, beste batzuk irutuko zaie, ba, ez dakit, ez horre danborra jotzen gara guztian, ba, ez daukala egingo ez? Baina bakitza bizitzen du nahi, bezala, baina, bueno, aukera hori izatea, eta posibu izatea, nik uste dut hori da, asken zunea. Hori da. Gero zen festa bezala, oza, prestatzen zera. Baina berezia da, ba. Ondo pasatzeko eta gustuko ba, bai. modu batean edo bestela, bada, da ondo pasatzeri. Parte hartuz, edo kanpoan saltekan, edo ez den, bi modutan primera. Ba, ba.